To jest już dwunasta nasza konferencja i jak sobie przypominam, jak to było, kiedy zaczynaliśmy te kilkanaście lat temu, no to cały czas jestem zaskoczony tą y, rosnącą z roku na rok frekwencją i jeżeli tak pójdzie w kolejnych latach, no to będziemy musieli chyba się przeprowadzić na jakiś stadion. Wrażenia na temat tej konferencji bardzo pozytywne. Warto tutaj przyjeżdżać, dlatego że każda konferencja to jest y, możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy osobami z różnych branż. Dzisiaj e, słysząc już czwarte, cztery, cztery wystąpienia, e, miałam wrażenie, że jest to możliwość e, bardzo fajnej inspiracji do tego, co można zastosować, jak zastosować, w narzędzie, jakie narzędzia można zastosować w ciągłym doskonaleniu. Myślę, że jest to fajne forum wymiany doświadczeń między ludźmi z innych branż, ale tak naprawdę których łączy optymalizacja procesów, Lean, Six Sigma. Bardzo fajne doświadczenie. To, co mi się tutaj podoba, to przede wszystkim otwartość ludzi, możliwość nawiązania dialogu, wymiany doświadczeń. To jest tak naprawdę największa wartość tego, tego eventu. Na konferencji Six Sigma organizowanej przez Akademię Białego Kruka jestem drugi raz. Ostatnio byłem w roli osoby na widowni, teraz byłem w roli prelengenta i bardzo mi się podoba, bo przede wszystkim atmosfera jest cudowna. Mówią tutaj praktycy, e, jest bardzo mało teorii, a bardzo dużo wymiany doświadczeń i myślę, że to jest bardzo duża korzyść dla, dla osób, które się interesują tematem.